Kaixo, arratsaldeon guztiei. Bueno, Josebak esan duenez, eh, txomina destitin gatoz, nik egingo dut apur bat aurkezpena. Hemen dago Begoña, English teacher, nekan era bosgarren mailako tutore bat, eta ematen ditu zientziak eta matematika, eta ni Maria Naiz, beste tutore, bosgarren mailako tutore bat, eta ematen ditu eh, gaztelania eta euskera. Bueno, kokatuko dut apur bat eh, eskola, Txomin Aresti, lehioan dago, eta aurretalen izkuntxako eh, eskola publiko bat da. Eta eh, euskagu laure unikaz linguru, eta horietatik eh, irurogeta bia bekadunak dira. Datu hori gure txatoz importantea da, ba, gure lana aurrera eramateko. Orain dela urte batzuk, sartu ginen kalitate izkuntxan, Gero lortu genuen ikate maia aurreratua, orain dela bi urte, eta e, iaz e, lort, e, sartu ginen zarezkuntzan. E, aurten, ja gaude, bos, azigara zikloa eta bosgaren mailan gaude, eta gaude irurak sartuta zarezkuntzan, guzti sartuta, egiten dugu guztia iaia ordenagailuz, eta sartu gara ere, beste pauso bat aurrera eman dugu, eta sartu gara ere e, hizkuntza trataera bateratua. Orduan, e, ekipo bat gara, mm, guzti, irurak lan egiten dugu ordenagailuz eta gutxi gora bera, bueno, elkarrekin goaz. Eta orain kanek, azalduko dizue, nola izan den e, eraman dugun prozesua. E, kaixo, e, bueno, e, iaz e, sartu ginen zarezkuntzan, zeigarren mailan, gu zeigarren mailan geundelako, eta hasi ginen e, tabletekin eta liburu digitalekin, lehenengo pausoak emoten. Baina kurtsua maieran ja pentsatu genuen e, e, guretzat proposa, beste modu batean egin nahi genuela lan, eta orduan e, eh, e, aldaketa batzuk e, pentsatu genuen eitea. Haien artean izan zen tabletak ustea eta erabiltzea kronbukak, Eta beste aldetik eh, liburu digitalak ere eh, erabaki genuen ustea eta gure material propioa sortzea zaite bidez. Eh, ordun, Orduan, e, honetan e, sartu gara e, jesuitean, kronbukak erosi ditugu, e, zaitez, e, zaitezen bidez prestatu ditugu gure materialak eta Mariak esan duen bezala hizkuntza tratera bateratua proiektuan ere sartu gara. E, Kronbuken e, asuntua nola izan den ikusteko prestatu dugu timeline bat, e, sakatzen baduzu mesedez. Lasai, atxera joan zara. Bueno, Eh, lehenengo gauza egin genuena esan zen, pasaden kurtxoan, maiatxa inguruan gitsi gora bera, zenon entrepresarekin jarri ginen eh, kontaktuetan, jakiteko haiek zeuskaten eh, eskaintxak, zenolako kronbukak zeuskaten, zeinek ziren presioak, esaugarriak eta dandana, eta gure zein zen, ba ikusten genuen aproposena. Kontutan izan da, bekadun pilo dauzkagula, eta Eusko Jaularitzak eskaintzen zuen eh, bekak zarezkuntzan eh, eh, egoteagatik. E, ordun hori dana jakinda, ekainean berton egin genuen bilera bat, Mementu horretan e, laugarren mailan zeuden e, eh, umen gurasoekin. Bilera oso importantea ikusi genuen batez ere gurasoak lasaitzeko oso keskaturik zeudela, entzuten zutela, egingo genuela, ezberdin, eta bar, eta orduan ba, pizka bat e, lasaitzeko oso importantea iruditu zitzaigu mementu horretan izatea. Hor, bueno, saiatu ginen duda guztiak azaltzen, komentatu genuen zenolako kronbukak e, ikusita geneuzkan, zeinek pentsatzen genuen guk aproposa zela guretzat, e, eman genion e, ezaugarriak, komentatu genuen beken e, berezitasunak eta nola posiblea izango zen e, beken bidez erostea, e, galdera tipikoak izan ziren bekak ez zeuskaten, hau, klaro, haiek ere nahi zutela, eta bar, bueno, arazo guzti hori saiatu ginen e, solventatzen, eta e, hori, saiatu ginen lasaitzen batez ere. Orduan gero iraian eh hasi kurso hasi ginenean sartu ginen ja jesuitean, eh, partaideak bihurtu ginen eta lehenengo gauza egin genuen hasan irakasle bezala kronbuken ikastaro bat egitea, kronbukari buruzko ikastaro bat egitea, seguretzat ere, bueno, ezagutzen genuen, baina ez gehiagi. Orduan eh, izan genuen egun batean, eh? ordu batzuk, baina oso interesgarri izan zen, ba, hobeto esagutzeko tresna eta jakiteko ze posibilitateak eh, zeuzkan eta nola erabili umeekin eta bar. Eh, umeak hasi zirenian ba, oraindik ez gen euskan kronbukak erosita, eta hasi ginen eh, eskola 2.0ko ordenagailuekin, baina sartu genituen irudia, kromiun irudia, ba, ba pizka bat mm, Eh, Chromebook bezalakoak izateko. Eta umeek oituratzeko kronbukak erabiltzen. Orduan, eman genuen eh, irail osoa eh, oiturak hartzen. Lehenengo, nola pizten zen kronbuka, nola matatzen, nola usuario sartu behar zen, no zeuden fitxategiak, nola egin behar ziren gauza guztiak, eta hortik aparte, drive erabiltzen, ba, nola sortu karpeta bat, nola konpartitu, e, nola sortu dokumento bat, nola mugidu, kopiatu, konpartitu, e, bueno, tres nagusti horiek nola erabili eta haiek pizka bat familiarizatzeko eta mm, trebetasuna lortzeko. Eta gia sanez, bueno, umeak posposik zeuden desde luego eta ordun hori ere laguntzen du pilo ba, aurrera eramateko. E, gero ja urrian e, beka deialdia atarazenean, erosigen genituen e, eh, kronbukak, eta hasi ginen e, eh, kronbukak erabiltzen lasaitasun osoz eta arlo guztietan. E, gehien, eh, bueno, hemen daukagu argazki batzuk umeak kronbukekin, eta daukagu bideotxo bat, baina gero azkenean ipiniko dugu. E, gehien erabiltzen dugun programak, umeekin, umeek lan egiten dutela haiek, ez ez guk haiek. Badira, bueno, Google eskaintzen eh, dituen, guztiak, ba, dokumentoak, aurkezpenak, formularioak eta, bueno, topatzen ditugun guztia. Gero, gokon QR erabiltzen dugu kontzeptu mapak egiteko, eh, ikusten dugulako nahiko intuitua eta erresa dela, eta bere alarrapatu dute eta gustatzen zaie pile. Eh, e, Tainto erabiltzen dugu denbora lerroak egiteko, eta hau ere gustatzen zaie pillo haiei eta eskantxe, eh, haiek eskatzen dute eta egiten dugutan lain eta egiten dugutan lain, osea, gustatzen zaie e, kajut ba, egiteko baina joku bat bezala, hau ere da kriston arrakasta duena e, gero padlet eta linoit erabiltzen dugu ormairu digitalak egiteko E, kalameo liburuak sortzeko, geogebra matematiketan erabiltzen dugu pillo, edukaplai, bueno, YouTube, eta hainbeste programa daudela, e, umeek erabiltzen dutela, e, egunero eta mm, oso trebetasun handiarekin, la verdad, bere ala harrapatzen dute. Jarraituko du Begoña kontatzen pizka bat, nola daukagu antolatuta gaiak. Bai, Arratza, Sakatu. Bai, bai arratzaldean, adain bai. Bueno, hau da gure ikasle daukaten motxila gaur egun, ez daukagu testu lururik, eta daukatena da arlo bakoitzeko zait bat. Orduan, ikusi duzu, eta e, daukagu arloka zait bat, esan dudan bezala, eta hizkuntza trataera bateratua dela eta erabiltzen dugu testu mota berdina hizkuntza guztietan, baina genero desberdina kaso honetan hemen euskeraz gaude erdiaroa lantzen uste dut ipuina izan zela ez bez biografia gero erdera ez eh, gizarte zen eh, gizarte, bueno, ipuina, erdiaroa eh, bestean biografia gaztelaniaz eta ingeleraz antzerkia bai, itxen peska bueno, komentatzea… Eh, e, zait bakoitzean daukate behar duten guztia, autonomoki lan egiteko, bai iztegiak, bai gramatika, bai bideo, oza, denetarik, haie behar duten guztia erabiltzeko. Eta daukate pausos pauso aktivitate guztia, sekuentziazioa. Bueno, hau da naturzientzietakoa, hau da matematikakoa, eta gero erabiltzen dugu batez ere Google Drive. Orduan, irakasle bakoitza, dauka ume bakoitzeko karpeta bat, ingliz laia, ingliz joan, eta honen barruan, proiekt, haiek sortzen dute proiektu bakoitzeko karpeta bat. Ba, kasu honetan middle ages, segunda, wild animals, en fin. Eta proiektu bakoitzaren barruan daukate lana individuala dena eta taldeko lana dena. Ordan irakaslea kontrolatzen du perfectamente zer egiten ari diren momentuan, zer egin duten eta zer daukate pendiente egiteko. Honen inguruan egiten dugu lan beti. Haiek e, egiten dutena da zaiten dauden aktivitateak egiten dute kopia bat eta haien drivera pasatzen dute. Bai, mir. Nola egiten dugu hau dana, ba, programatzen, koordinatzen, irura batera, gaude, bestela eskoa da, koordinazioa ezinbestekoa da, eta daukagu dokumento bakarra non programatzen dugu dandana. Hemen ikusten duzue, e, maso meno, izkuntza baik... Bueno, hemen, hizkuntza bakoitzeko edukiak zeintzu landuko ditugun, gero pizka bat aurrera go, alde metodologikoa beti komunak dira, erabiltzen ditugu gauza berdinak, gero evaluazioa, nola egingo dugun evaluazioa rubriken bidez, eta rubrika, hainbat rubrika daukagu aman komunean, eh, komunean parkatu hiru hizkuntzetan. E, bueno, gero hemen daukagu egunerakoa e, linkeatuta, eta hemen ja arloka bakoitza programatzen du saioka egingo duena, bai? Hemen e, eh, alarrosaz ikusten duzuna da aldatzeko urren urterako daukadana, hori da. <laughs> Beti aldatzen, ez, ez, ez, ez da zinkorik. Gero, hau izango litzateke irakaslaren kuadernoa. Lehen geneukana karpeta baten, ba, hau hain zuzen da nekaneren kuadernoa, eta dauka karpeta bat tutoretzaren adena, hemen ume bakoitza dauka artzibo bat, Eta artzibo hau konpartituta dago e, gela horretatik pasatzen garen irakasleen tartean. Eta hor, gehitzen ditugu gure anotazioa, gure impresioak, e, eh, irakaz, eh, gurasoekin hitz egindakoa, irakasle taldeak pentsatutakoa edo hartutakoa, korbioak, en dena gelditzen da hor, eta oso interesgarria da eramatea rekonto hori, ez? Gero dago, beste karpeta bat informazio orokorra dena, hau da, eskolari dagokiona, egutegia, araudia, protokoloak, en fin, gauza hoiek, komunean direnak, eta gero ja, arloko karpetak. Irakasle bakoitza daukana bere arloari dagokiona. Eta hau da, bideo txikitsu bat, ba ikusteko nola jarduten diren umeak, eh, bueno, sin más. Uste daudela timeline bat egiten, ez? Ikusten duzuen SMN bideoan, noizean behin erabiltzen dugu eskola 2.0 koordena gailuak, ba, bueno, bateriari gabe kartzen dutela, edo dauzkau gozpa bost eskola 2.0, bada espada, igual noizean behin erabiltzen dugu. dut zer. nire dut zera, Bueno, hau izan da dena. Eskerrik asko. Galderarik.